いるわよ燃え上がる日の有効夏のひらめきこれが答えだ海の真実サマーディテクティブ水れこっち行け 外れ縛る嫌い 不死鳥よ羽ばたけこの輝きに見とれなさいエンド・オブ・フェニックスお上手さすのひらめきこれが答えだ海の真実サマーディテクティブの調子よ走け何発でも打ち込むわニューイヤーバーストやるねはあ畳みかけるわよくさ なと遊ぼうよやっちゃうよファンタムホールお上手一打入魂畳みかけるわね夏のひらめきこれが答えだ海の やめそこだね3発でも打ち込むわニューイヤーバーストすごいすごい不死鳥よ羽ばたけこの輝きに見とれなさいエンド・オブ・フェニックスレナと遊ぼうよ ばったな